Komikia Nirea da! Gu-de-a. Komunitatearekin. Bale, bale, ulertuta. Ez! Listo, Amazonen dago. Klik egin eta bihar bertan jasoko dugu. Berri berria gainera. Baina nekane, Amazon ez da pentsatu ere. Sekula maitzen ez den borroka da hau. Herri buru jabea izan nahi badugu, ekonomia sozial eraldatzailearen iparro ratza da jarraitu behar duguna. Gure praktikak jalantzen jarri eta... Shhh! Ekonomia sozial eraldatzailea ipatzen duzun aldiro. Katuia joberri bat hiltzen da Australian. Badakit gurutz, merkatal zentrura joango gara, eta erosiko dizutan. Horrekin bakea. Benetan? Ze, horrek ere ez dizu balio. Eh? zatozten merkatal zentrura. Elkarrekin eskualdeko merkataritza gobernatuko dugu. Ez, entzun zuen herri kontzientziari. Nun dago zuen betiko liburu denda ez bada hernanin. Eh? Poltsikoa non ustuta sentituko zarete eh? beteta? Uh. Orduan, zer? Star Warsen komikiren ale bat mesedez. Imperioaren kontraerasoa. Hogei euro dira. E, e, ez daukat ezer suelto. Erran itxartela onartzen dugu. E, bai, etxean daukat. Jakin izan banu. Ikusten? Konponduta. Etzen horren besterako. Egin klik! Egin klik! Eta tokian tokiko hautatu